Aquí el hecho es que se empieza a bailar de esta manera en este lugar privado que limitaba por supuesto a las personas, no voy a decir a los negros, prácticamente eran la raza, simplemente son cosas hechas para blancos y solo para blancos